पहला मैच है भाई मैं लेके जिसमें That's I'm get.

Thank you. अच्छा चल मेरा सबका कहना भी था तो गाइस इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे फ्रेंड्स भी हैं तो सारे भी चैनल को भाई के हेड मारने के हेड मारने लगा ले कलर ना मारना छोटे भाई यार कलर ना

नहीं एक लोड भाई प्रिपेयर करता हूँ अगर कोई ले सकता है तो थर्टी रुपीज़ का मिलता भाई बहुत ही अच्छा बहुत ही चीज़ है ओ, खत्म मोटिवेशन होता है एक सब्सक्राइब तो भाई अल्ट्रा अल्ट्रा ओके